okay mamelani ke ngoku saqaleni masiqaleni ke ngoku i-shed reading yethu andithi okay um masijongeni laa ncwadi ukhuphiswano lwasentwasahlobo intwasahlobo kunini konje intwasahlobo yes into yasehlobo besithe nge-english konje into yasehlobo yintoni kanje very good very good mamela ke kwenzeka ntoni pha injani injani imo yezulu into yasehlobo no kunjani into yasehlobo kuzobanda ebusuku kukhona ilanga okay uthi kukhona ilanga yintoni enye kuba njani kuba njani into yasehlobo yonke kugcwala amanzi he abanye abantu bajonge enye into alwakho kuba shushu kube njani kugcwala amagqabi ke milani kugcwele intoni iintyatyambo entwasahlobo ke minintsi izinto imidlalo yenziwayo entwasahlobo ithi ukhuphiswano entwasahlobo mamelani ke ngoko namhlanje sizawujonga nje imifanekiso andithi kaloku imifanekiso xa ujonge imifanekiso inintsi into oyibonayo mani emfanekisweni ekuxelelayo into yoba heyi ingaba kuzawuqhubeka ntoni apha phambi kokuba uyifunde noyifunda elibali ulifunde nolifunda elibali lakho uyajonga imifanekiso uqomba he awanda yintoni ezawuqhubeka yintoni uba yintoni ezawuqhubeka kweli bali andithi okay so namhlanje sizawugxininisa apho ne sijonge imifanekiso yethu uba isixelela ntoni na ne ukhuphiswano intwasahlobo masiqaleni ke okay masiqaleni sijongeni lona umfanekiso yho ayisenintsi into eqhubeka apha hey ingabe iqhubeka phi le ndawo le nto yenzekayo ingabe iqhubeka hayi nothi into yasahlobo ndithetha ngendawo ngoku inoba iqhubeka phi ingabe iqhubeka phi oh uthi esikolweni and esikolweni very good ne iqhubeka esikolweni kwenzeka ntoni phakamisa isandla phakamisa isandla inoba kwenzeka ntoni Simtha kuyaculwa uthi kuya usimtha uthi kuyaculwa ubona ngantoni uba kuyaculwa simtha um khwaze kaloku nolala ubona lo mntana owuphi baninzi nje abantwana wenza ntoni Owuphi? Andimazi mna. Izomali kayo ngomalethu. Uphi? Lokhu will oh ukuwheelchair. Okay, uyacula. Okay. Kodwa uthi kuyacula. Xa kucula yintoni esinibonayo apha? Eqonda uba he ingaba kuyaculwa na kakade okanye uqhubeka ntoni apha. Inako? Uyinako uthi kuyaqutshwa. Ubona ngantoni uba kuyaqutshwa inako? Kuza kuqutshwa. ubona ngantoni yintoni oyibonayo e, e, e, ethi heyi kuzawuqutshwa apha ubona ngantoni uthi ipuli he ipuli ipuli nentoni emanzi konje ipuli indawo yothini indawo yoquba ubani wakho waye epulini ow okay okay beka isandla ke thoba isandla thoba isandla okay niye equbeni okay kukho ipuli so yenzeka uthe yenzeka esikolweni yenzeka yes nto yes yong khwaza milani yam uthini uthini yong ndibona abantwana bazoqubha phaya bobambeza box abantu uthi abantwana bazoqubha apha phambi kwezi box phi apha phakathi zintoni ezi ziibhoksi zintoni zi uthi ziibhoksi uthi zintoni wena ziibhola zohlule ntoni because ezi bhola ingathi zime ngomgca ithetha ntoni loo nto uba zime ngomgca asakhe zintambo zenzelwe ntoni ezantambo mantu unocinga into mazenzelwe ntoni asakhe ezantambo Hmm? Yes, Kusa? For uba umntu aqubhe endaweni yakhe masimqhobeleni kanye kathathu. One, two, three. Okay. For uba yenzenzelwe uthi ezintambo uthi ke ngoku zenzelwe uba umntu aqubhe endaweni yakhe. wow okay yintoni enye siyibonayo phaa kulaa picture and ndibona abantwana bayadlala masijongeni aba bantwana yinto onoyiqaphelisisayo ngaba bantwana onoyithetha yinto onoyiqabisisayo ngaba bantwana onoyithetha uthi bayavuya ne ubona ngantoni uba bayavuya uthi bancumile that means bayavuya andithi Okay, so bayayivuyela le mini ne? Okay, yintoni enye uyiqaphelayo ngabantwana? Baphakamisa isandla, baphethe ntoni apha ezandleni zabo abanye? Iflag. Baphethe ii-flags. Hey, ziyafana ezi flag? No. Kwawona kutheni zingafani? hayi masimeni achumile uthi wachumile abanye bafavorishe elinye icala icala icala lenziwe yintoni sithi yintoni xa sibabiza bajo banxibe ntoni phofu masijongeni isinxibo ke ngoku ngubani umntu onondichazela into nje yena simtha uthi abanye banxiba iziketi hey abanye banxiba ooshoti yinto noninoyichaza ngale ndlela banxibe ngayo khusela khwaza khusela ikhala zingaphi ezakhala zintathu very good ngintoni ngumbala onjani ngumbala ngutyheli yho yho zonke ezikhala kodwa nizibize nge-english ngubani kheli uhlaza ithetha ntoni ke ngoku into baba ithetha ntoni laa nto uba benganxibi into ezifanayo kutheni into benganxibi nina ninxiba into ezifanayo kutheni bento benganxiba ngento ezifanayo yikiti uthi yikiti ukhuselo uthi banxibe ikiti meaning ithetha ntoni loo nto leyo ithetha ithetha ntoni mila itim yintoni itim ngesixhosa ngumntu nomntu azomkhabela ngumntu nomntu uthi nomntu ozomkhabela itim ngamaqela ne okay masigqitheni tyhini bakwenye basekulaa ndawo bahleli kuyo ne ndiyabona kwenzeka ntoni kule natsika nomacinga uba banangaphi aba ntwana xa ubajongile iminyaka yabo mingaphi nomi he o oh, cinga uba mayi-seven kutheni usithi ngi-seven Bona ntoni? He? Bancinci. Kanti nina ningangaphi? Na 8. Yintoni enye oyiqaphelayo ngaba bantwana? Hmm, ngabajonge. Bajonge apha emlonyeni. Yintoni enye bakuqaphelayo? Izisini ithetha ntoni loo nto? Into babathini? bayakhumka ngubani okhumkileyo apha ithi ngathi yes ngathi ngubani ah, oh! ithi jonga ukhumkile nawuphi o oh, unangaphi ke ngoku unangaphi iminyaka mingaphi iminyaka akho mi-eight mingaphi yakho iminyaka mingaphi yakho iminyaka bana-8 bana-7 bakhumkile aba naba bakhumkile loo nto ithetha ntoni iminyaka yabo aba noba baningaphi noba bana-7 noba bana-8 okay masiqhubeke nabo ke nabanye ndithi okay bayavuya ndithi bona ngantoni phofu uba bayavuya bancumile bancumile okay